नमस्कार कृषि बहसमा स्वागत छ आजको कृषि बहसमा हामी एउटा गैर सरकारी संस्था बिबिपी परिवारले यो काठमाडौँ वरिपरिका क्षेत्रमा गरिरहेका कृषिका गतिविधिबारेमा छलफल गर्छौँ र त्यसको लागि यो छलफलको लागि चाहिँ सो संस्थाका बिबिपी परिवारका अध्यक्ष भरत विष्टजी हामीसँग आउनु भएको छ आउनुहोस् उहाँसँग उहाँको संस्थाले गरेका र खास गरी कृषिमा उहाँले गरेका गतिविधिहरू बारेमा छलफल गरौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद छ सबैभन्दा पहिला त यो कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी दिन पाउनु पाउनु धन्यवाद दिन्छु यहाँहरूलाई होइन र अब यो सबै सरहरूको यो चाहिँ आज मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनु चाहिँ उ गर्नुभएको हुनाले अब खास गरी यो बिबी परिवारको परिभाषा मैले अब यहाँ धेरै लामो हुन्छ होइन यो म के भन्छु भनेदेखि हामीले अहिले चारवटा जिल्लामा कार्यक्रम गरेका छौँ तर हाम्रो कार्यक्रम महिला समूहहरूलाई प्राथमिकता हो तर कुनै कुनै ठाउँमा आठवटा जति समूहहरू मिस मिश्रित पनि छन् र अहिले सत्र सय चौ चौधजना सदस्यहरूसँग हामीले चारवटा जिल्लामा काम गरेका छौँ र विशेष हामी त्यो मार्जिनलाइज समुदायसँग काम गर्नुपर्ने हुनाले कि विशेष हामीले चाहिँ नि कृषि र चाहिँ पशु पशु र कृषि त एउटै हो कृषि र पशुलाई हामीले चाहिँ नि फोकस छौँ र साथसाथै तरकारी खेती र हामीले चाहिँ नि तरकारी चाहिँ नि खेती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले समूहलाई यो इन्ट्रोडक्सन गर्नको लागि सुरु वर्षको समूहमा चाहिँ नि नयाँ समूहहरूलाई चाहिँ हामी फ्री तरकारी दिन्छौँ केही केही प्याकेटहरू अनि बिउ तरकारीको बिउ तालिमहरू दिन्छौँ अनि तरकारीको बिउहरू दिन्छौँ अनि अब दोस्रो वर्षदेखि अब अलिक व्यावसायिक रूपमा गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले फिफ्टी पर्सेन्ट अनुदान र फिफ्टी पर्सेन्ट उहाँहरूको लगानी हुनुपर्छ भनेर हामी त्यो त्यो भन्छौँ र अब गोलभेडा खेतीहरू गर्ने अफ सिजनको गोलभेडाहरू खेती गर्न पर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो टनेल दिन्छौँ प्लास्टिकको तर बनाउनु पर्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यो टनेलको चाहिँ बाँसको उसको त्यो बनाइसकेपछि हामी टनेल चाहिँ निको को लागि हामी दिन्छौँ त्यो फ्री दिन्छौँ अनि अर्को हामी अलि पाहाडतिर अलि ड्राई ड्राई एरियामा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अब पानीको प्रशस्त नभएको ठाउँमा अब अलिअलि तरकारी खेती गर्नको लागि अनि त्यो बोट बिरुवाहरूको नर्सरीको लागि चाहिँ नि उ गर्नको पनि भनेर हामीले प्लास्टिकको पोखरी हामीले दिन्छौँ र त्यो प्लास्टिकको पोखरी चार पाँच वर्षलाई हुन्छ र त्यो प्लास्टिकको पोखरीबाट उहाँहरूले चाहिँ नि तरकारी र बोट बिरुवाका नर्सरीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जमाउँछन् त्यो पासी रूपमा पानी पानी परेको बेलाको पानी भयो कहिलेकाहीँ अब नुहाउँदा उ गर्दा बाटो थापेर त्यो पनि त्यहाँ खनाउँछन् होइन यस्तै गरेर उहाँहरूले गर्छन् अनि अब हामी पशुपालनमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि पहिला घाँस हुनुपर्छ हामी पशुपालन गर्ने किसानहरूलाई यो दाना किनेर दाना खुवाएर पशुपालनबाट फाइदा हुँदैन भनेर हामी चाहिँ नि यो पोसिला घाँसहरू कोसे जातका घाँसहरूको हामी तालिम दिन्छौँ भ्रमण गराउँछौँ किसानलाई त्यसपछि तालिम दिन्छौँ अनि त्यसलाई बिउ दिन्छौँ प्लास्टिकका थैला दिन्छौँ यो विभिन्न चाहिँ छ त्यो उ गर्नलाई त के अरे खेती घाँस उत्पादन गर्नलाई भुइँ घाँसहरू हुन्छन् होइन र अनि त्यसपछि त्यो घाँस चाहिँ भएपछि अनि हामी चाहिँ नि पशुपालनको लागि हामी किसानहरूलाई दिन्छौँ अहिले पशुमा चाहिँ हामी गाई भैँसी त्यो चाहिँ दुनु ब्याएको दुनु गाई भैँसीलाई हामी सहयोग गर्छौँ र त्यो त्यसको इन्सुरेन्स हुनैपर्छ अनि त्यो डेरीमा बेच्ने ठाउँ सहकारी अथवा डेरी चाहिँ नि हुनैपर्छ त्यो एरियामा र त्यो सम्झौता डेरीसँग पनि हुन्छ र हामी चाहिँ एक लाखसम्म भैँसीलाई दिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ तिस पर्सेन्ट हामी अनुदान अनि त्यसको बिमा रकम पनि पुरै अनुदान गर्छौँ गाईलाई चाहिँ तिस हजार त्यसै गरी चालिस हजार दिन्छौँ त्यही त्यही दुध बेच्दै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि तिर्दै गऱ्यौँ त्यो हाम्रो रिभर्डिङ फन्ड हो किनभने कहीँबाट आएन भने पनि त्यो कार्यक्रम हामी गरिरहन सक्छौँ भन्ने हिसाब हो अनि अर्को चाहिँ बाख्रालाई हामी चाहिँ नि दस हजार दिन्छौँ एउटा बाख्रालाई अनि त्यो बाख्राको एक वर्षमा फिर्ता गरे हुन्छ र तिस पर्सेन्ट चाहिँ अनुदान हुन्छ इन्सुरेन्स चाहिँ नि गऱ्यो भने त्यो इन्सुरेन्स पनि फ्री हुन्छ गाईलाई बिस हजार चालिस हजार दिन्छौँ त्यस्तै बङ्गुरलाई हामी बङ्गुरको पाठा चाहिँ गाउँमै उत्पादन हुने ठाउँबाट चाहिँ अनि छ हजार सात हजारमा ल्याउँछन् हाम्रो चाहिँ सात हजार दिने हामीले उयो गरेका छौँ दिन्छौँ त्यो चाहिँ नौ महिनामा फिर्ता गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म हामीसँग एक चौ सत्र सय चौध चाहिँ नि हाम्रो समूहमा सदस्यहरू छन् त्योमध्ये हामीसँग आठवटा समूहमा चाहिँ त्यो लोग्ने मान्छे त कम लोग्ने मान्छे अब त्यो बढी चाहिँ महिलाहरूको छ नत्र अरू सबै महिलाहरूको समूह छ हामी कहाँ र त्यो चाहिँ नि समूहहरूले महिलाहरूले चाहिँ पुरुष मिश्रित समूहभन्दा महिलाहरूको मात्रै समूह चाहिँ नि अझ बढी सफल भएको छ किनभने लोग्ने हाम्रो नेपालीहरूको लोग्ने मान्छेले चाहिँ अलि डोमिनेट गर्छ र हामी त भन्छौँ पनि तर हाम्रो हामीले सिद्धान्त चाहिँ तिमीहरू बस्न पाउँदैन भन्न मिलेन होइन हामी घुमाएर के भन्छौँ भने तपाईँहरूले सप ब्याक सपोर्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूको हालेर हान्नुहोस् न चाहिँ भन्छौँ हामी त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि अब यो बिएपीले चाहिँ यो दर्ता भएको त यो एकाउन्न सालमा हो सुरु सुरुमा हामीले त्यस्तो कृषिमा धेरै उयोहरू गरेर गर्न सकेनौँ स्वास्थ्यमा चाहिँ गरेका थियौँ बिबिपी चाहिँ किन राख्नुभयो त्यो यो बिबिपी चाहिँ हाम्रो एउटा यो नाम पनि छ धेरैले के हो भन्छन् होइन अहिलेसम्म पनि यो परिषदले पनि त्यही भन्छ अनि सिडियु कार्यालय पनि त्यही कुराहरू आउँछ यो बौ बौद्ध बाहुने पार्टी प्रोजेक्ट भन्ने परिवार निर्माण सङ्घको चाहिँ प्रोजेक्ट थियो सङ्घ अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोको एउटा इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट थियो त्यो प्रोजेक्टमा हामीहरू काम गर्थ्यौँ कर्मचारी भएर र हाम्रो चाहिँ नि त्यहाँ म्यानेजर अब डाइरेक्टर अब हामी फिल्ड वर्कर अथवा फिल्डका चाहिँ अफिसरहरू यो पोटर त्यो बेला चाहिँ नि सिन्धुपाल्चोक त जम्मै चाहिँ ठाउँमा हिँड्नु हिँडेर जानुपर्थ्यो हिँडेर जानुपर्ने हुनाले हामीहरूलाई चाहिँ हामी फिल्ड अफिसरहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा पोर्टर दिन्थ्यो होइन पोर्टरको व्यवस्था थियो अनि त्यसरी हामीले काम गऱ्यौँ एउटा परिवारको रूपमै सबै कोही कताको कोही कता कोही काठमाडौँ कोही सिन्दुर सिन्धुपाल्चोकका कोही काभ्रेका अब हामी विभिन्न चाहिँ नि ठाउँका चाहिँ नि कर्मचारीहरू थियौँ र हामी एउटा चाहिँ नि एकरूपताका साथ हामी काम गऱ्यौँ र त्यो प्रोजेक्ट सफल पनि बनायौँ हामीले होइन र अनि त्यो हामीले चाहिँ नि किन सफल सफल बनायौँ भन्छौँ भनेदेखि हामीले कुनै दिन प्रोजेक्ट सिद्धिन्छ प्रोजेक्ट बनाएर सधैँ रहँदैन भनेर गाउँको मान्छेहरूलाई एउटा भेला गरेर हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ऊ गऱ्यौँ अब तपाईँहरूको तपाईँहरूले आफ्नो स्थानीय चाहिँ नि उसमा तपाईँहरूले संस्था खोल्नुहोस् किनभने यो प्रोजेक्ट सधैँ बस्न सक्दैन प्रोजेक्ट सधैँ फ्री पनि गर्दैन र संस्था खोलेर चलाउनुहोस् भनेपछि उहाँहरूले संस्था बनाउनु भयो अनि त्यो संस्था मार्फत कार्यक्रमहरू जाँदै गयो अनि हामीले चाहिँ अब यो त्यो बेला मैले चाहिँ छोडिसकेको थिएँ केही अरू साथीले छोडिसक्नु भएको थियो तर केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि यो एउटा चाहिँ नि यो हामी चाहिँ अब हामी एकदम मिलेर बस्ने भनेर यो हाम्रो त्यो लो पनि परिवारले त्यो चिठी चाहिँ कागजसम्म आएको छ होइन हाम्रो लोगो त्यो किन भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि परिवारका मान्छेहरू को कहाँ पुगेछन् के छन् त्यसको सन्देश बस कमसेकम वर्षमा एकचोटि बसेर हामी चाहिँ नि कसको के भयो को चाहिँ को मृत्यु भयो कसको के भयो कसको जन्म भयो को कहाँ कति पढ्दैछ कसको छोराछोरी के गर्दैछन् त्यो गर्दै जानकारी लिने भनेर हामीले त्यो एउटा समूह बनायौँ तर पछि चाहिँ हामीलाई डोनरहरूले अब तपाईँ तिमीहरू अनुभवी मान्छेहरू छोड्दै गयो अब गर्दै गयो अब यो यो क्षेत्रमा सपोर्ट गर्नलाई अम्रेला चाहिँ नि एनजिओ बनेर त्यो लोकल एनजिओहरूलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भनेपछि अनि फेरि हामीले चाहिँ एकाउन्न सालमा हामीले सक्त दर्ता गऱ्यौँ र त्यसरी चाहिँ नि यो नाम रह्यो होइन र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नि साथीहरू कोही कोही बेला एकजना एडभाइजर बेलायतको हुनुहुन्छ होइन त्यो पहिला सुरु गरेको त्यो बिबी प्रोजेक्ट सुरु गरेको उहाँ हुनाले अनि अर्को एकजना हाम्रो उहाँ अहिले उहाँ त डोनरै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नि वर्ल्ड नेभरको रिप्रेजेन्टेटिभ उहाँले चाहिँ कृषिमै मात्रै कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो पहिला कृषि र स्वास्थ्यमा मात्रै उहाँको चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम थियो अनि त्यो उहाँ पनि हाम्रो एड एडभाइजर हो होइन उहाँहरू हाम्रो एडभाइजर हो अनि हाम्रो एकजना गोपाल नकर्मी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लामो त्यो पहिल्यै टेन्डरले पढाएको पनि मान्छे लामो अनुभव पनि भएको र उहाँलाई पनि हामीले एडभाइजर राख्नुभएको छ र त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्छौँ अहिले हामीले फिल्डमा हाम्रो चाहिँ समूह एउटा समूह आठ नौवटा पाँच सातवटा समूह भयो भने त्यहाँ फिल्डकै मान्छेहरू हामीले राखेका छौँ फिल्ड लेभलकै मान्छेहरू त्यसैले उहाँहरूसँग डे टु डे चाहिँ नि रिपोर्टिङहरू गर्ने फोनबाट चाहिँ हामीले त्यहीँको मान्छेले त्यहीँ गर्छ त्यहीँको मान्छेले त्यहीँ नै गर्छ त्यो समूह परिचालक भनेर हामी जुन वडामा चाहिँ परिचालकको वडामा हाम्रो चाहिँ समूह छन् त्यही वडाकै चाहिँ नि राख्छौँ अनि हामी महिलासँग धेरै काम गर्ने हुनाले हाम्रो स्टाफ भनेको एकजना गुरुजी र एकजना चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ केस केस ऊ छ होइन कोर्डिनेटर पुरुष नत्र अरू जम्मै महिला छन् अलिकति अब कृषितिरै हो हजुर जस्तो यहाँहरूले चाहिँ जुन बाख्रा पाल्न गाई पाल्न भैँसी पाल्न भँगुर पाल्न पैसा दिनुहुन्छ अघि भनेअनुसार तपाईँहरूले आफै इन्सुरेन्स गरिदिनुहुन्छ हजुर अनि इन्सुरेन्स उहाँहरू गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सोध भर्ना दिन्छौँ शोध दिनुहुन्छ तिस प्रतिशत चाहिँ तपाईँहरू अनुदान दिनुहुन्छ अनि सत्तरी प्रतिशत चाहिँ उनीहरूले कसरी हाल्छ त त्यो चाहिँ के भने दुनु भैँसीले किनेको दिनदेखि दुध बेच्छन् होइन हाम्रो एउटा सम्झौतामा के गरेको छ भनेदेखि हामीले दस पर्सेन्ट खानुपर्छ होइन किनभने बच्चा होलान् बुढाबुढी होलान् के होलान् त्यो खानुपर्छ दस महिना दुध भयो भने एक महिना खानुपर्छ नौ माना चाहिँ तपाईँहरूले सहकारीमा बेच्नुपर्छ डेरीमा त्यो होटेलमा पनि बेच्न पाउनुहुन्न अनि चाहिँ नि त्यहाँबाट आएको अब त्यो त्यो दुई दुई हप्तामा पैसा दिन्छ होइन त्यो चाहिँ नि तिस पर्सेन्ट तपाईँहरूको पशु उपचार गर्नु पर्ला के पर्ला त्यो त्यो तपाईँको बच्चाहरूलाई ऊ पनि गर्नु पर्ला तिस पर्सेन्ट तपाईँहरूले राख्नुपर्छ सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो खातामा आउनुपर्छ भनेर सहकारीसँग पनि हामीले सम्झौता गरेका छौँ सहकारीले त्यो त्यही अनुसार पैसा चाहिँ हालिदिन्छ तपाईँहरूले सुरुमा चाहिँ त्यो किन्ने सम्पूर्ण पैसा चाहिँ तपाईँहरू दिनुहुन्छ सुरुमा हाम्रो चाहिँ नि त्यो एउटा ऊ छ होइन पैँसीलाई पहिला चाहिँ नि सत्तरी हजार थियो पछि असी गऱ्यौँ नब्बे गऱ्यौँ अहिले एक लाख गरेको छ पाइन्छ त्यतिमा कहिले पाइन्छ कहिले पुगेन भने उहाँहरूले हाल्नुहुन्छ होइन आफै आफै हाल्नुहुन्छ अनि के छ भनेदेखि हाम्रा समूहहरू आठ आठ नौ महिना वर्ष भइसकेका समूहहरूसँग आठ नौ लाख पाँच सात लाख त्यो उहाँहरूको रिवर्डिङ फन्ड पनि छ आफ्नो आफ्नो उहाँहरूको समूहमा उहाँहरूले चाहिँ नि यो सेभिङ क्रेडिटको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ हरेक महिना कसैले सय जम्मा गर्नुहुन्छ कसैले के गर्नुहुन्छ त्यो त्यो जम्मै चाहिँ नि उहाँहरूको निर्णय हुन्छ हामीले तिमीहरू यसै गर भन्दैनौँ अनि त्यहाँबाट पनि सापट लिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन अनि हामी ब्याजको त कुरै छैन अब त्यहाँ तिस पर्सेन्ट त हामीले अनुदान दिन्छौँ ब्याज हामी एक पैसा लिँदैनौँ तर कुनै कुनै समूह चाहिँ नि समूह जमानी भएको हुनाले कुनै कुनै समूहलाई एक दुई पर्सेन्ट चाहिँ नि समूहको नाममा राख्नलाई आफ्नो समूहको कोष बढाउनलाई पनि गरेका छन् कुनै कुनैले उसले समूहले व्यक्तिलाई दिन लिने होला नि होइन हामी लिँदैन तर उनीहरू हामी चाहिँ समूह जमानी हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ त्यसले तिरेन भने त्यो व्यक्तिले त्यो समूहले चाहिँ तिर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई जुन सत्तरी प्रतिशत फिर्ता गर्ने पैसा दिएन भने समूहले गर्नु समूह जिम्मेवार हुन्छ त्यसरी समूहसँग कन्ट्याक्ट गर्छ हामी ल ठिक छ तपाईँहरूले यो काम गरेको क्षेत्रमा तपाईँहरूले एउटा दुईवटा दिनु होला होइन त्यसबाट कमाइ गरेर व्यावसायिक भएका पनि छन् एउटा अस्ति अस्ति मात्रै चाहिँ नि म एउटा नयाँ ग्रुपलाई लिएर चाहिँ गएको थिएँ एउटा चाहिँ नि महिलाले के भनिन् भने मैले पहिला चाहिँ नि भैँसी पालेको थिएँ त्यो भैँसीले मेरो पाँचवटा अहिले त्यो त्यसबाट पाएको एउटा भैँसी अहिले ब्याउने छ माउ पनि ब्याउने छ अनि राँगा गरी पाँचवटा छन् भने अनि अर्को एकजना चाहिँ नि मैले यो भुइँचालो पछि एकजना अमेरिकाको युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसर आउनुभएको थियो मैले त्यही ग्रुपमा त्यो बाटोमै पर्छ फेरि अहिले त्यो दनुवार जातिहरू होइन माझी दनुवारहरू अनि उहाँले चाहिँ मेरो छोरीले दिएको यो दस हजार भनेर मलाई दिएँ मैले त्यतिखेर नै त्यहाँ ल तिमीहरूले बाख्रा किन भनेर दिएँ त्यो दुईजनाले पाँच पाँच हजार लिएर बाख्रा किनेको एउटीले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि मैले चाहिँ पाँच लाखभन्दा बढीको खसी बोका बेचिसकेँ होइन तर मैले तिनवटा छोरीलाई एउटा एउटा बाख्रा चाहिँ प्याओ पनि दिइ भनेर भने त्यो त्यो त ठुलो चाहिँ नि ऊ होइन परिवर्तन जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ होइन त्यसैले अब भैँसी चाहिँ अब किनभने इन्सुरेन्स गरेपछि मेरो मऱ्यो भने पनि असी पर्सेन्ट आउँछ इन्सुरेन्समै अलिकति सोध्छ धेरै जसो किसानहरू गुनासो के छ नि इन्सुरेन्स गर्न पनि गाह्रो छ गरी कदम कदाचित गरिहाल्यो भने इन्सुरेन्सबाट पैसा पाउन पनि गाह्रो छ भन्ने गुनासो छ तपाईँहरूको समूहमा चाहिँ कस्तो यो बाख्रामा चाहिँ यो के भने त्यो हाम्रो बाख्राको पनि इन्सुरेन्स गरेको थियो त्यो एक दुईवटा मऱ्यो त्यो पैसा त दियो तर फेरि रिन्यु गर्न मानेन होइन त्यो चाहिँ बाख्राको चाहिँ नि किन बाख्रा धेरै मऱ्यो भने घाटा हुन्छ भन्ने जस्तै के हो होइन तर हामीले भैँसीमा चाहिँ गाई चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म मरेको छैन होइन भैँसी दुई तिनवटा मऱ्यो होइन तर हाम्रो चाहिँ त्यो भएन अब अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ त त्यो बाख्रा पालकलाई इन्सुरेन्स पनि गर्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स चाहिँ नगरे पनि दिन्छौँ बाख्रा बङ्गुरलाई चाहिँ तर गाई भैँसीलाई चाहिँ दिँदैन होइन बङ्गुर पनि अझ मर्छ फेरि मर्छ तर सानो कोष भयो होइन अब त्यो चाहिँ धेरै धेरै पैसा पर्दैन होइन भन्न त हामी इन्सुरेन्स गर्नु भन्छौँ होइन लिँदैन लिँदैन अनि के गर्ने होइन तर हाम्रो बङ्गुर पनि अहिलेसम्म त्यस्तो केसमा चाहिँ बङ्गुर चाहिँ हाम्रो एउटा मऱ्यो होइन त्यही हो त्यही हो त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले दिएको पैसा डुब्यो डुब्दैन त्यो हामीले भन्छौँ पैसा फिर्ता यो ऋण हो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्छौँ तर फेरि चाहिँ फेरि तिम्रो लिउ होइन बरु त छ छ महिना अर्को चाहिँ म्याथ गरेर फेरि लिऊ होइन त्यसलाई त गाह्रो भने त अन्तबाट ऋण लिएर तपाईँ लिनु पर्दैन हामीसँगै अर्को फेरि चाहिँ नि लिएर अरू त्यसरी प्लस गरिदिन्छौँ अनि त्योबाट पछि कमाएर अथवा त्यसबाट आएर आएपछि दिन्छ दिन्छ त्यो त्यो फेसिलिटी छ हामीले त्यो हाम्रो त्यसरी मरेर डुबेको पनि चाहिँ छैन होइन एकदम राम्रो <laughs> एकदम राम्रो कुरा हो भरत विष्टजी आज तपाईँहरूले खास गरिकन होइन जसलाई हामी समाजमा चाहिँ एउटा के भन्छौँ एउटा होइन विभिन्न चाहिँ प्रयोग हुन्छ होइन त्यो चाहिँ समूहमा के भने सम हामी चाहिँ के भन्छौँ भने समूहको हाम्रो उनी छ समूहको चाहिँ नि आय चाहिँ स्तर वृद्धि गर्ने होइन धेरै धनी बनाउने होइन होइन अहिलेको भन्दा छ महिना पछाडि एक महिना भए पनि बढी खानलाई आफ्नो चाहिँ नि त भयो भयो भने झन् राम्रो भएन होइन र अनि अर्को कुरा के भने त्यो राजनीतिक सामाजिक चाहिँ नि अनि धार्मिक रूपले हामी भेदभाव नगर्ने होइन हाम्रो चाहिँ त्यो छ होइन त्यसैले चाहिँ हामी राजनीति अब अहिले राजनीतिमा एउटा एउटा पार्टीमा लागेको छ हामी त्यहाँ त्यहाँ राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्दैनौँ हामी होइन हामी कसैले कहिले पनि म चाहिँ गएको बेला कहिले गर्दिनँ होइन तर अरूले पनि गरेको चाहिँ थाहा छैन होइन कहिलेकाहीँ बरु समूहकै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो तालिम सालिममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कुरा निकाल्छन् होइन कुरा निकाल्छन् कहिलेकाहीँ अनि म चाहिँ त्यो बेला त केही भन्दिनँ होइन पछि चाहिँ हेर्नुहोस् यो हुँदैन यो हुँदैन भन्छु होइन अब म पनि एउटा पार्टीको मान्छे हो एउटा पार्टीबाट टिकट लिएर गाविस अध्यक्ष जितेर पाँच वर्ष चलाइसकेको मान्छे हो नि होइन अब मलाई थाहा छ कि अब त्यो रा त्यो राजनीतितिर लाग्यो भने सही हो सही मान्छेले के पाउँदैन होइन उसै चाहिँ उसैका चाहिँ आसेपासेले मात्रै पाउने हुन् अहिले सरकारले यो बाख्रा पालनलाई भैँसी पालनलाई गाई पालनलाई कति पैसा लगानी गरेको छ अनुदानमा होइन कसले कसले पालेको छ त्यो थाहा छ हजुरहरूलाई थाहा होला होइन किन त्यही नेताका आसेपासेले ल्याएछन् प्रोजेक्ट बनाएका छन् गरिब मान्छेले पाएको छैन त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो कसको फोटो खाएर खिचेर ल्याउँछन् के गर्छ त्यो पशुका पशुका चाहिँ अफिसरहरूले नै भन्छन् हामीलाई <laughs> यस्तो छ भन्छन् हामीलाई होइन हुन्छ भरत सर यसबारेमा हामी फेरि छलफल गरौँ ल तपाईँहरूको काम एकदम होइन अरू मान्छेहरूलाई पनि सि सिकाइको लागि राम्रो हुने रहेछ आज चाहिँ हाम्रो समय सकियो यहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद मेरो पनि सरलाई केही कुराहरू बिपी राख्न पाएकोमा धन्यवाद छ यहाँलाई धन्यवाद छ आजको भरेजी लामो कुराकानी भयो उहाँहरूको कार्यक्रम साह्रै नै प्रभावकारी उहाँले बताइहाल्नुभयो यहाँहरू पनि काभ्रे सिद्धुपाल्चोक रामेछाप र सिन्धुली जिल्लामा कतै हुनुहुन्छ छरछिमेकमा कसैलाई त्यस्तो केही समस्या त्यस्तो आदि इत्यादि छ भने उहाँहरूको गैर सरकारी संस्थाले गठन गर्ने समूहमा आबद्ध भएर ससानो खालको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ र त्यसबाट चाहिँ आफ्नो छरछिमेकमा आफैलाई पनि एक किसिमको जीविकोपार्जनमा अगाडि जान सकिन्छ कृषिको माध्यमबाट यति भन्दै आजको हाम्रो समय निर्धारित समय समाप्त भएकोले आजलाई बिदा पाऊँ नमस्कार